Almoçou bem. Graças a Deus. As irmãs aqui almoçando. A Candinha, todo mundo com, se servindo. Cento e dois 102 anos. Jogador de truco. Jogador de truco. Truco. Bola, eu vinham fazer. Não faz mais nada. Outro eu jogo. Joga, né? Aí, ó. Eu já era menino, eu tinha uns 7, 8 anos. Tinha dois irmãos mais velhos que eu e outro mais novo. Nós sentávamos nós quatro numa mesa e trovávamos nós quatro jogando futebol. Aprendeu, né? Tava lá assim. Aprendeu e ficou gostando. Nós quatro jogávamos. Cheguei lá, pegamos todo lá Esse pessoal passou bem hoje, hein? Passou. Eu almocei. Mas com quando nós era mais novo, nós já difícil perder. Mas depois que nós ficou velho, nós perdia demais. Eu com o ficava demais de fácil, perdia demais. Né? Sofrava, chamava, nada. Né? Qual que é o segredo do truco? Ah, não, tá aqui não tem segredo. Essa... Só estamos preparando as ferramentas para o trabalho da tarde agora. É, então, Sou Zé. Quem vai sentar nessa né? casa? Ué, pode Quatro dias eu que, parece que é- vai jogar, não sei. Quem vai jogar? Parece que eu não sei. Acho que é o seu vou eu, eu vou, eu sei. Os caras perguntam pros caras o que quer. Oscar. É. Eu jogo qualquer é um e quero bater Você quer jogar com seu pai? Se eu puder, né? Você quer jogar com seu pai? Não, não, pode deixar o Túlio jogar. Ele falou que é na. Ah, é, então senta lá. Até lá que eu mostro às vezes, vocês vão pegar a parada dura. Furar chifre carneiro com o dedo, hein, <laughs> é o, é o, o, o e o sogro, e aqui o neto. Aí eu não, eu não sou neto não, sou... É só, é, é só cunhado. Né? Ah, é, é. Não, não é, é neto. É, então, então é, é fácil de bater, né? Assim, né? É fácil. Hoje mudou demais. Agora mudou... Agora vai ser o mais velho, mais o mais novo e o do meio. E o pouco é o, dirige... é o diretor. O diretor lá. É. O Hélio não joga? O Hélio, é. o Hélio não joga, mas que é nem pedra. Nem pedra Ele vai ser o juiz hoje. Tá ele vai ser o juiz do, do, do juiz. É o juiz. O é. Hélio é o juiz. É, é o diretor. O juiz quem tem é Nós temos encerrado o juiz como perdido. Né? <laughs> Aí ah, já vai uma, já saiu é vai uma boa. Ah, vou dar dando primeira pra você, ué. Já vai uma boa, ué. É, ué. Já vai uma boa. ué. Agora eu fecho, rapaz. Mete o peito. Fechar. Uh, os pior que o senhor quer, preso, hein? Caladinho, eu vou abrir pro senhor, mas eu tenho igual, hein? Vamos ver você é Aí, ó, tá vendo? Igualzinho do senhor. Vamos embora. Truco, né? Tem que dar conta do senhor. <laughs> corintiano, né? <laughs> é, ué. Os Pará eu conheço, sim. Joga a noite inteira ainda? Né? Joga. Não, de noite ele joga. Tá, ele tá joga o dia inteiro. Ele tá, ele tá aposentado. Ontem jogou o dia inteirinho. Saiu daqui às é sete aposentou. Tá e eu não canto. É, Fica ali. Sete horas da noite, né, pai? Ah. Ô, parceiro, vou jogar um rei no meu Não, é o pipô. É eu puxo aqui, parceiro. É, é pra puxar. Tô puxando dois ó, canhão, um tá bom. Ah, vamos três, mal. Ô, Deixa... parceiro, nós estamos matando três. Deixa eu descansar da primeira. Isso, é. Vamos dois fechando. Passa. Ô, Mata a minha, parceiro. Ah, eu vai que eu matava mesmo. É? Dois. Eu tentei não, dois pra não fechar. Então, esse é o Teixeira, esse agora é nosso, né? O Teixeira. Não, né? tá do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. <laughs> do jeito que eu gosto. Eu não gosto do primeiro jogo. É, eu não gosto mesmo. Ontem ele fez. Nós fez meu jogo instante, depois ele virou, você viu? É, então. É, eu não gosto do meu jogo. É. Vou contrariar isso. Agora, ó, joga pra Hein? Depois já vai lá no Cleramório. Vai. Eles vêm, joga lá. De vez em quando eles vêm Vem pra Ah, parceiro. Pode dar ele tempo. Vou tentar fazer a primeira. É, foi eu não meteu Ah, eu, hein? Olha sete copa doido, hein? Tru! Vá, Brin. Ih, parceiro, mandou matar sete copas, hein? mala. Não, mas então eu vou fazer assim pro senhor. Você não abre, pá? Ah, aqui, veja vocês que eu não vai mandar. Você ganha depois, ó. É, é, é Pode dar eu jogou pra nós aqui, Sardinha. Ele tem que jogar mal voz, é. Né? é. Eu apanhou de nós, ficou bravo. Comeu o bom defante. Agora <laughs> que ele quer voltar aqui tentativa. É. Eu vou tentativa, não, não tá Vem, padaria danada. Vem, hum, é veiar. Veiar. Não, é veio pro talãozinho. Tá talãozinho tá de, de, de, rir. É, é bem ó. Você comprou dele? É, né? com a borrifinha dele e vai embora dele. Se tiver dado sete copos, eu vou deixar ele. É, você digo que ele compram primeiro. Pode dar pra você, Martinho. Pode comprar. Ah, vai já usar. Ué. Eu vou matar esse lá hein? Fazendo a de juízo. Podia dar uma na casa minha filha era mão de é que Mas eu tem pior. Tem gosto de leite. É, ué. Gosto de vinho. Gosto de carne. Bom de pão. Aí, ó. E gosta dessas coisas. Assim. É. No canal. É, gente, não é enjoado, né? Não é enjoado, né? Ele falou... Ah, não sei que ele... É. é, é. Uma outra vez. É o 3. É o é 9. Eu posso com 3? Eu não posso. Tá eu posso com o tá Rio. Né, com o Rio. até que eu podia. Não estou podendo com o Adete. 40 foi embora. Não, tá Não consigo comer. Esse é o truque depois do almoço. Todo mundo já diminuiu o volume da, da conversa e agora é só na concentração. É, agora é só na contemplação. Concentração. Concentração. pra ganhar do São José, você não ficar prestando muita atenção no jogo. É uma é só. A então. é dele, sua. Truco. Bora, parceiro. Tá trucando a sorte. Tem que ir pra casa até. pé. Nós temos um jogo. Vamos pra casa até. Não tinha jeito de né? ajudar, hein? É, não adianta eu matar, não adianta, então não vou matar também. É. Eu tenho o primeiro provar pra ele, né? Perfeito. É. Mas não passava fome, não. Não passava nada. Não, é que aqui se come. Aqui se come demais. Forte. Assim, né, Não é um espaço forte que a gente... Lá, na lá a gente até come mais do que é mais perto. Não, dois. Que é o docinho? Tudinho? Deixa quieto. Deixa quieto, né? não comer? Não queria deixar quieto não, Marcelo. pudim? Pô, não posso, obrigado. Né? Nada de dois? Nada de doce. Que pena. Ó. Oh. Tá carregada, hein? Nada. carregada. Eu, eu tinha usado dois, dois, mas eu não é matava. É, é, são dois é. trabalhando, né? É. Bom. Mas... Quer, Suzana? Então, docinho? Depois vocês põem um pratinho, traz três pra deixar. Não, não, assim. não. Eu bebi café agora. Ah, é, eu um café. Agora um tomo café. Tem aqui são dois ali, o pai e o filho, e aqui o genro. Sua dor. Deixa, pastor. Voltou de novo as duas. Nossa, que espaço. Caças cartaciais. Trouxe. Vambora, né, parceiro? Tá nervoso, mas eu não ajudo. O senhor vai fechar aí. Trouxe, mestre. Trouxe, não quero ligar. Não, não dá nem matar isso aí. É, não, pula aqui. Pula aqui. Uh, é, qualquer jogo, senhor. Você foi, você foi, é, é, eu fui em cima de um mutueiro, mas é um processo. Você consegue. Dentro da. Tá, assim. Ah, não, não tem importância. Pega outro. Olha, aqui. Pode pôr aqui, ó. Isso é aqui. É, mas dá pra chamar lá. Trocar, parceiro? É, ui. Troco. Pouco, né, parceiro? Ah, é. Tá Truque belisca. Ah, sim. É. Truque belisca. Eu também. Quando é, tiver né? De é, ué. Ué, né? Agora sim, viu? Ó. Quem fez? Ela tudo bem. Você dá da sua casa, sei lá, uma vera. Essa aí é duas da vera. O que era é. pudim. Pudim é, é dona Tude Beijo. O fez? É. E aí, mas ficou bom, também, né, Você vai... Hein? O Arthur Não, o doce não. A, a, o pudim... É isso mesmo. É o doce é, é a velha. Isso acontece. Né? a mãe dela fazia uma comida ah. também, eu sei. Ah, é então Maria era danada, né? Isso é grandinho, ó. Não pega, não. Não, não ajuda muito, não. Não, então não deixa. Ó, é um anjinho, ó. Parceiro jogou uma pra mim, tu ganha. parece parceiro, é, tinha é, uma pra baixo, tá? E arrancava sete copos, mas você não tinha mais nada, deu. Tinha uma pra cima daquela do senhor pra arrancar. Deu primeiro, né? Se a primeira, ou eu que ia trocar nele. É. Mandar sete copos nele. Frechava. Pois é, não, né? Não, foi bom isso. Ah, vou tentar fazer a primeira. É, o 3. Vezes a 3 dá por 104. Matado, parceiro. Tanto que comeu. Comeu nesse né? momento, depois tem que ir embora de pé pra comer. <laughs> Ganha mais dois. Eu faço caminhada ah, uma hora. Uma hora e meia todo dia. Amanhã tem que fazer umas três horas. Não vou pôr seis não, mas vou vai espadilha. Né? Ô, Paizinho é. aí pra uma Não vem não. É, já tem que encontrar. Fica esperto. Não, não, hein? É. Certo. É. Tem que acabuzar, pô. Eu não é. tinha mais nada, eu tinha falado pra você que eu não tinha nada. Aí eu manso Zé. Né? Eu já tinha falado pra você que eu não tinha nada. vem o zap, né? Então, o zap seco, ué. Usar, veio o zap, você tava... Tá é, aí dava certo, mãe. Mas não tinha o rei? Não tinha. É, ele chamou aqui. Não, ah, mas tinha espadinha, tinha que chamar, né? ué. Tinha que chamar, tinha espadinha. Espadinha, lá, patei. Essas copas ficou verdinho. Outro, pai. Só esse? Ah, eu achei que queria esse aqui também. Who? Ah, oh, meu. Ô, oh, parceiro, né? cinco juntas de boi carreira. Puxa, rapadura. Cinco? juntas de boi carreira. Tô, é, dez, é cinco juntas de boi carreira, 10 é mil. Aí, ó. Aqui, aqui é Claraval ou, ou Franca? Aqui é município de Cristais Paulista. Cristais é, Paulista? É, mas nós estamos tá mais perto do Claraval do que do Cristais. Mas é, é. município de Cristais. Está no estado de São Paulo. Ah. ah tá. Esse parceiro tem um dois lá que ele empata com o Ró. Eu faço uns anos. É, é o C, né? É o Tony que rola. Seu goleteiro, hein? Você que deixou o valete. Olha, você deixa o valete aí. <laughs> esse aí, é puta. Olha onde que ele Olha aí onde é que ele ia. Onde é que você ia, Guaxi? Deixa o valete lá no... Deixa, eu vou deixar um truque e jogo mais nele. É- eu fico com mais pessoal. A primeira fez de dois, o não né? É o filho e o pai. Foi mais pessoal. aí. É mesmo, né? Vou trucar. Ah, mas correu um risco, né? Um risco aí. A jogada era boa, mas não deu certo, hein? Quase, hein? Era Olha eu... acabar, né? Você quer pé, né, parceiro? Mato que vier. É. Quando é. puder. Isso é grande. Então, né? abriu. Agora é eu. Raul, agora eu é mando o rei menos. Aí, ó. O rei não, mas eu trucou certo. Eu tinha outro parceiro, eu matava o rei dele ainda. Ele é, mas eu ganhava quando eu ganhei Vocês com ele, patou três, dois, três reis. Tá Por isso que eu gosto da primeira, porque aí empata ninguém ganha, né? Agora olha, né? É, agora eu tenho. Vocês agora pode olhar. Mas se tiver bom, não manda. Se tiver ruim, não corre. Eu mando sozinho. Oi, parceiro. É Zap sete copa. Aí, pra você ver. Zap sete copa. Uh, mas meu jogo é bonito, senhor. Tá é, preto, vermelho, vermelho, é. preto. Uf. Ah, eu vou mandar. É, o senhor que manda. Se o senhor tem tá partido. Tá tá maravilha. Eu? Um Que tava atravessando. É, já fez, ó. Olha. Não? É, tô junto. Pera assim, pera assim, pera É, ué. Joga menor, o senhor não ganhou. O parceiro deu o primeiro da boa, não tem Fizemos um jogo, meia queda já. Meia queda. É, tem que fazer devagar. Ô, parceiro, nós vai fazer. Nós vai fazer as de treinando. Pra você ver como é que ele joga, né? já tinha feito um A idade que ele tem, 102 anos, joga... Eu falou comigo, não, mas eu não tem não. Agora eu seguro o senhor de cá, né? passa, é. né? vai atravessar no berço sem moer a, boca da botina. Eu vou jogar pra você. É, senhor que sabe. Eu vou administrando aqui. Ah, vou matar. Passou meu dois. Cartazinho. Tem, ah, tem, tem. Ah, eu tenho dona, ah. tem três espadas. Ah, então. Não quero não. Três espadas é companheiro. ele é companheiro do Zap né? é eu dou espadinha. É companheiro de uma das duas. Não mata é nada, mata. Porque um mata, é agora tem o bom, hein? Se eu mando ele ganha mais dois, ele tinha espadinha ou zap. 102 anos. É <laughs> Já vi que ele é meio burro. Se eu tiver zap espadinha no três, eu prego o quê? Ele ficou calado. Sete. Oh, eu vou perder só por um. Uhum. Vê, tá pinta. Andou, tá Renato. Uh, parceiro, oh. tá bom de seis, hein? Vambora, parceiro. Tru, então, tru. Né? Tem vai direito mais. Fazer coisa que eu não gosto. É, dizer, é, é, não, mas... É. Os caras correm, ó. Esses homens jogam esbandar não né? sei nada, eles correm. Qualquer coisa eu queimo um. ó. Se eu for em cima do zap. Ó, vai, passou um, hein? Passou um. Virou zapiais. É, zapiais. Né? Ó, parceiro, eu vou jogar um rico pra fazer peso, precisar. Isso. É. E eu vou fazer pé. É, pé de quê? Pé de sapé que é? é Truco isso aí? Ó, oh, vai fechar o senhor. É só eu? eu? Ah, é, só assim. Ah, não, não vou chamar não. Eu também contrariado. Era é, meio esquisito. Como é que é? O senhor falou meio bobo, né? Esse truco de pau estava muito carregado agora mesmo. É, ele é meio bobo. <laughs> É danado, tu viu? É, mas eu, eu já vi, eu já vi ele é meio passado. É, <laughs> tá aí com duas. Pode falar? Não liga não, liga não. É. Não, não, ei, eu, eu, não ligo, que, eu não ligo não. Sei que não tem, brincadeira, tem, eu brincadeira, não. né? Brincadeira é brincadeira. Ah, vou jogar pra cima. Não, dois? É, meu. Ah, dois. Desperdiçar dois. <laughs> É tudo tempo a parcela. Vamos embora, olha, não mata o troco. Eu não tem direito nem, não tem direito nem de ratear. Deixa ele puxando de um, não tem importância. Ah, por isso que eu não gosto de primeiro. Não, mas só quero. Vai com a camanha. Ele é encapipango, mergulho, não pode. Ah, tá agora você vai ganhar três, no mínimo. Ah, vamos ver. Não dá três pesos, não. <laughs> Ó, mas Viu? Só se você tiver zap, sete conto. É, só se você tiver zap, sete conto. Aí, aí não é puro, igual coisa. É, sete conto. É, mas eu vou jogar pra cima. Zap, sete conto é tijão, mano. Eu já vou matando aqui. Se tiver, eu vou fazer até mesmo. Ô, parceiro, hein? Olha, o dois é dele. Ah, não tem outro, não. E aí, parceiro? Tá? Sector? Truco. Ele tá trucando. É aquilo que o senhor falou? É, nada, então, nada, nada, nada. Ah, ah, não, né não? Não, então, não, não, tá não adianta, maior. Então você me trampeou. Não, mas eu tenho o Valério. Mas você tinha que deixar pra me jogar. Eu sei, eu joguei. Eu sei, eu joguei. Mas é. eu ouvi seu falando. Eu te falo, você era o dois. Então você tinha um três, mas eu jogava né? né? dois. Se é, não ligar, perdeu. Um era dois. Era dois? Você tinha sete copas. Então eu joguei sete, três. Se fosse Não, aí no caso, seu três ia ficar bom. Você trocou, ia meu dois. Claro. É, é, vai estar tá saindo também, um ou outro. É, não, mas deixar meu dois, gente. Você Bem tem a carta pra me se não, de a gente se jogar, é. assiste. Ô, vocês estão me outro carta que é nós, hein? Não, não é nada. Não, eu nem vou trocar, eu quero. É, deixa que eu truco. O meu é dois, é o dois. dois já fechou nós dois, eu acho. Ah, já fechou. Eu nem quis comprar. Fechou até eu aqui. Deu, tem que pagar com o cara. Quando ela quis emparelhar com nós, eu empurro. Rapaz, então. <laughs> você segura do lado dele, lá do meu lado, a peteca não cai não. Ah, é. Seis mãos, seis mãos de São É, sei. está tá já. Tá tá você quer queimar, queima. Não, não vou queimar não, só deu partido. Não, queima duas, Você parece que... A gente eu tô dormindo aqui. Eu, parceiro. Ó, queimei duas, peguei uns cinco espadas. Hoje jogar quero fazer pra você. Ah, deixa. Você vai deixa aí. Tá aqui na boca. Essa não tem empate. Você que torce. Tru. Tem jeito, né, parceiro? Ué, não abre nem rei. Vixe. Você falou que era só eu, eu falei, mas então eu vou assim. Só mesmo. Aqui, Então eu vou assim. Aqui, tem porque eu tá estava firme pro meu Ô, parceiro, eu vou marcar o rancho com o seu pé. Ah, você tem um aí. Não, esse aqui é o joguinho. Ah, é, é, ele tem jogo. Ah, doido. Mas, mas ainda tá vendo. Eu gosto do meu jogo, agora não, não sai nenhum. Agora, agora, nós vai ganhar, agora nós vai ganhar um monte. Ele né? já tem dois. Eu vou fazer cada um. É, ganhou sete sétimo. Sete mãos nós não temos chance de trucar neles e nem correr também. Tá? Esse truque nós já está correndo. Agora que eu eu cantar, agora sei. É. E se eu fizer a primeira? Mas é o dedo, tem que fazer. Tentar, tá, ó. Se puder, tem que fazer. sete copas bonitas, hein? Truco. É. Olha o dois. Eu. Ô, oh, parceiro, não ganhou seis, mas não ganhou três, hein? Ganhou três. Tá vendo? Mas... É- Agora não posso correr. É, não, eu, não, eu não vou contra o parceiro, lá trocou, né? Não, mas eu tive que trocar. Mas quer é que eu tava no portão, eu tenho o valete. Deu, deu, não deu pra você, né? Pode. Mas Deus ele não tem, tem, não, tem que chamar, amar. Você pode dar seis que ainda carrega, filho. Assim. É. <laughs> Mas é perigoso, né? Os não deixa correr. Então. E eu, eu saí no contra não, vai ter solução. que é isso, viu? Se eu tivesse, tivesse um belisco aí, mas não sabia da sua. Não tinha nada, só Eita, tinha aquela lá. Ui, parceiro. Eu jogo e mato, eu jogo e mato. Tá matão, né? E aí? Vai querer matar também? Pode ir? Ah, eu mato mesmo, o parceiro falou que eu posso matar. É de meio. Eu já tornei duas. Já tornou duas? Opa, é- você não né? hein fechou Não, fechou não Juco. Vira. Aô, Opa. Matar. Aí, a... É, acabou. Esfriou. É, foi na minha. Ah, vem Aqui. Pula o jogo. Então. Ei, parceiro, esse é o bom agora, hein? Esse é o jogo queda. Né? Esse é o... É, esse é, é o bom agora. É o decisivo. É, esse, é, esse é o jogo queda. Começa, uma moro, começa. E você viu e olha que às vezes vem pra nós perder, hein? Aí... Vem aqui. Nós falamos do Tia Neus. O joguinho é bom, mas tem quatro cartas aí. Quatro cartas, o joguinho é bom mesmo, ó. Quando tem, não serve com nada. Eu até tinha um trezinho, mas quatro cartas na hora de jogar. Eu tinha outro três. tinha Você né? ah, ganhava, dois, três ganhava. Um só. É, não era meu, mas a outra carta tá nó. Ô oh, parceiro, hein? Você tem, né, Bajinho? Sou a menina mais bonita do bairro. Né? Você bem, dois? Dois. Dois. Ixi, tá matando igual o regente. Fechou. Até eu. Agora você foi quieto. Não, mas eu tinha que fazer, né? Ah, agora você deve ter trocado. Né? É, não, mas agora... Tá bom, início de partida, né? É. Ela pega, ela lava a louça. Menina no copo. Tanto pra gente que é cortou isso, pra que lugar É você que vai mandar. É, tem que dar a carta do jeito que você pedir. Né? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Tem que mandar, parceiro. Fez? Não, né, fez. Outro, Não sei, não sei. Esse é o mato. Fechou, Yuta? Tirou aqui um boleto. Eu tenho um É, Ele é igual, mas ainda tinha É, Suzinho. É. Eu fui caladinho ainda. É muito bom se faz primeiro. É eu fui caladinho pra trucar, é né, ah, mas eu tava com seis mesmo. Mas ele não trucou, é veiaco. Ele não trucou, é veiaco. Ele vai roubar, agora eu vou tacar tá um seis nele. <laughs> Tá esperando, né? Fica esperando, né? É. Fica esperando. Quer por seis de nós, hein, Suma? Fica esperando. Não, mas quer ganhar muito, que nós já ganhamos de um só, ué. Não tá, esperando. Não tá rendendo, né, parceiro? Você Acabou enterrando dois, né? Vixe. Sete mil, sete quatro por preto. Não. Não. Truco. Ah, agora é eu. Eu mato três vezes Ó, vai quem foi ele fazer o filho. Vez de tartaruga 31. É. 31. Aí passou, deu 32, 20 é. reais, hein? Deus deu 32 reais, bate. Você tá pé, parceiro? Só o você. Só eu? Vamos para tentar fazer a primeira. Truco, não vai fazer a primeira não. Você não ferrou, hein, pai? Ó. Perdeu quem perdeu. Jogo a segunda? Não. É, deixa eu ver aqui, meu pai. Ó, parceiro. Você quer experiência? Ah, é eu que te dei as cartas boas. É, ué, mas se eu dar carta boa, eu faço o resto aqui, né? Pode deixar. Ah, mas tem que chamar pra procurar. Certo, Ah, mas eu pensei que você tivesse. Não, não, não tinha, eu ah, só sei. Eu, só que eu entendi o sinal ah, lá? É não podia chamar, não. É, ué. Não, podia ser. Não podia o sinal errado. Aí você quer ajudar os homens. É. Quer ajudar eles. Estou chocando para chegar o sinal É, é ajudar eles. Eu entendi que você tinha duas. Ah, não, mano. Ah, mas é melhor assim, só ficou a leve. Você achou até isso. Achei que eu tava bom, tinha um casal de basquete. Mas né? a primeira, era a primeira que eu empatei. É, então. Foi empatar, no resolve. Não resolve. É Se você tá merda, morreu bom. Deus quiser, mas elas estão velhas. Deus é que sabe. Bem, né? que cabeça boa. Eu tive Deus, então. Só que né? é Deus. chegar na idade. Olha aí, tá? Nessa disposição toda da pergunta. Então, o que pergunta. Eu tô vontade de tentar. Nós é que tá. Né? Ela chegou aqui, eu já queria dar certo tá Mesmo já tá torrendo. Tem parceiro, tá né? eu pensei se eu ajudar ele, eu não posso trocar no fim a senhora vende, dona Terezinha? Nós tá tá chamamos que é nada jogar Não, né? É. não, então, mas ele não vende. Não, então, deixei a senhora, que eu também da igreja não é isso. Eu acho que ela pode fazer. Só depois. Olha. Olha o rei lá do A senhora usa óculos. Mato. Madrinha, não, a senhora tem que cuidar da horta. Não, da horta, ela não dá conta. Valete. Ah, deixa eu roubar isso. Ah, mas hoje é muito melhor do que você ficar ali. Tem direito. No sol, agachada. Eu achei que você tinha até um rio. Não, a gente agachada. É, primeiro. Quando dá agacha, eu achei que tinha um rio. Você quer tirar duas, tira duas. Tira Duas, tira duas. Isso, isso mesmo, tá isso, certinho. É, aí, só não. Eu tava colocando papo pra comida aqui, eles tirou, porque fazia muito tempo que eu tá Deixa eu se não, é não, eu ia comer mais umas duas vezes, espera aqui, tirar. É? Tá vendo? Chegou, você que sabe. Ah, um ah, Olha, você tem mais duas cadeiras. Ah, A senhora vende os sapatos. Esse eu não viu. Eu não vi, é. Você jogou, apareceu dois. Apareceu <laughs> né? dois, é. Aumentou, hein? Aumentou. Eu joguei, eu joguei só um 3 só, né? É, então o jogo apareceu é 2. Foi 2, 3, né? bom, hein, Zu? E eu empatava com os dois. Né? Oi. Então, rapaz. Ah, sim. Empatava com os dois, eu tinha três né? É. Eu pensei que era um 3, só que estava um explodado com o outro. Aí eu peguei. Assim, aí, não foi vacinado. Nós saímos, peguei o dinheiro, pus bem, então tá bom. era minha carteira, dei passa. Eu tô aqui também, ó. Patou. E compra importante. A Marta. Mata. Ele mata. Mata o três. Mandando você matar. Você trucou e patar. Mata o três. Nós tô com o quê? Aí, ó. Eu tô com três aqui. Beleza, mas né? mais três. Deixa eu trocar esse ar de demais. Ah, eu tô com três aqui, eu vou chamar, mata três. Eu achei que ia matar, mano. Não, tá tem tá gente que seca, tem que ser é Não tinha falado, né? Eu achei que ia matar, agora. Mas você perdeu, né? Cozinho. Pode. Vou fazer a primeira pro senhor. Então faz a primeira pra mim trocar. Vou dar a primeira pra você. Quase que deu mesmo, hein? Vai. Ah, rapaz, eu vou deixar o senhor na sombra, eu vou roubar na outra. Fechou? Não? Pobre vai valer três tempos. É, vai valer três. Vai, vai, troco. Troco pra abrir o três. Troco. Três aqui. Olha aqui que você arrancar, ó. Olha aqui, que você o Luquinha deu três pra eles fazerem a primeira, mas ele não trocaram. É, ué, mas teve bom demais. É, ele não trocaram, parceiro. É Ai, que lindo, você fez? Não, minha cunhada que Falei, não, é pra valer três mesmo, é. Eu vi que você abrir, falei, ah. O Veto. Zap 3. É, eu sabia que era o Zap. Eles não deram quieto, não trocaram. Aí, aí, eles, eles estão doentes, você percebeu, né? É, ué, é, não, é. eles não. Eles tem moleza não. Tem moleza não. Tem não. É, eu também sei, mas eu sei fazer. Deixa pro pé. Porque eu não tô tendo tempo. Eu fecho, viu, pai? A próxima... É, ela, deixa eu vir. Se quiser matar, é. tá morto. Vou matar e fechar pra você. Nossa, muito bonito. Só pôr na sala. É o vai. Essa é uma cadeira? Ela não fez o pequeno? Quer? Eu então? Depois de dois anos né, Eu queria uma passadeira, vamos colocar Isso aqui é passadeira. Eu estava esperando o senhor trocar aqui, seu pai tá ele não trocou. Ele não trocou, eu ia chamar. É, mas é truque eu chamo. É ele não trocou. Lindo, não tá? Epa, tá agora. Deu um 6 aqui. É Marcinho! Ó, um 6. Você não tem jeito de jogar, eu também não. Tá aí, ó, você tá ruim, tá é, eu É, você não tem jeito de jogar, eu também não tenho. Mas a gente tá ruim, eu tô Ah, mas você tá melhor que nós. Que delícia. Não é, tá é né? Amanhã a gente vai lá e vamos lá. É, vai marcar tudo. Ainda vai vai ser. Ó, agora vai jogar, Você tem, ué? Você tem, você dá primeiro ou perde. Você dá primeiro ou perde. Estou com o zap aqui. Então, isso aí... Ah, ah, esse, ah, esse, esse. aqui é uma passadeira, né? Isso. É, tá com 7 euros. Cara, que é a passadeira e mais passadeira pra mim era uma mulher que passava a roupa. Não, praticamente. Ah, então... Não, abre. Isso é igual eu. Abre. Era uma passadeira pra mim passar a é. roupa tá bordando, vai ver. Não, é que é isso. Dois. Morre não. Dez. <laughs> Era o craque do time. Madeirão tá vendendo, tá vendo? Doisinho nessa final. Tem 10, né? É. Vou jogar pra você. É olha esse aí, que lindo. Esse aqui é fio conduzido. Desculpa. Fio conduzido, olha. Olha que chique. Você Olha, fio conduzido. É a primeira vez. Aí você vai o quê? Aonde, ó? Vai, se for na porta de casa, não entra em casa. não, para não pisar. Entendeu? Gente, cuidado com a frente que ele é conduzido. Você pode queimar as não se não com dois paraguaios ao mesmo tempo. Vai queimar, não? Entendi. Mas tem onde? Vocês mandaram as duas perguntas na mesa. Sozinho, parceiro. Vai jogar. Ah, o o pai garantiu, garantiu lá, né? Uma. Não tinha um corte, agora aprendi, sabe? Algumas coisas que a minha mamãe fica... Deixa eu gozar. Deixa aqui. Eu não deu, hein? Eu dou valor porque eu sei. Três são. Amarelinho. Esse aqui. Não tinha 1 a 0? Não, esse aqui é o jogo, velho. Não, Não. Tá bom, não. É, tá pra divulgar junto. Serão, não é bom mesmo, hein? Ah, essa vez nós né? É, ué. Nós garantimos. Gostaria de um pouquinho? É baixo. Será que é a primeira, pastor? Pera aí, deixa eu ver. Essa é a primeira aí, ó. Você jogou, tá bom. Vai ficar... Ah, esse tom de laranja aqui eu acho bem... Ixi, eu tava com ele lá, ó. É queimar tudo. Tá um pouquinho, cara. Não, não, não. É, tem um doisinho de ontem, né, parece? Errou goma, hein? Não, você fez a primeira. Né? Errou mas ainda tem goma. Fecha qualquer coisa, fecha. Né? Eu não matar meu doido? não é, não, mas eu não, não é, Não, eu tinha o doido, ele não matava. Bem que eu levei né? Não, não, deu, não deu. São né? mas não pode perder meia toa. Não. Eles jogam bem, você sabe que eles jogam bem. Então, você sabe que eles jogam bem, mas tem que defender. É, jogar bem faz tempo. Né? Pode é, bastante. Tá pode bastante. Pode vacilar. É. é. E tampa? Chega. É seu. É Agora tu Duas só de vaga. Ah, entendi. Não posso tentar. Ixi! Ah, você tem um flash aí, ele é chamar. Trocou os três É, ganha um. É, ele ia chamar. É, ele chamava. Ah, Ixi! Eu também chamava, você não chamava? Ah, ó. Clarinho, meu. Você vai tentar roubar permanente. Não, não tem. Ah, ele correu. Eu vou ficar com isso. É, ah, correu. Um de mim. O um monte de é, ah. fichinha. Não é mais agora que eu tô meio girizado. Ah, é? Aí eu não faz, ela faz, ela Você tem que fazer o trabalho de fora. Primeiro senhor. Então, eu e esse aqui? O dois é dedo. Manda o dois pra nós, não importa. Tá morto. Não, mas vai não vou é mais não. Aí ela preto com aquele verde. Eu vou ver que vai sair, não é 20 euros. Posso 10 euros, né? Jogo equilibrado, as cartas tá aí. É, é equilibrado. Porque é, a carta tá favorável pra gente, né? é. Tá favorável. Agora tá favorecendo você, né? Aumentamos o jogar. Ixi, vou deixar pra você, pastor. Tá. Tá agora. Ah, eu tô boa. Você tem um 5? Um pôr de punho eu tenho. Eu tenho. Tá? Isso é bateria de celular? Hã? Isso é bateria? É, acho que é as pilhas de, Você conseguiu, de controle, de... Você conseguiu tanta bateria assim? Olha, os meninos lá daqui, da, da loja, é amigo, daí junto, vai trocando pilha de, ah, de relógio, de controle, vai mutuando, né? aí dá pra gente. Ah, então, pode juntar tanto. Assim. Troca toda parceiro. hora, né? É isso aí. Toda hora Igual. tá trocando essas pilhas. Eu vou pra você. Tá. Esse daí é bicudo. Esse é o sinal. Você mete o peito. Tá aqui, ó. Você tem meter o peito e ganhou. Oi! Essa aqui é peito. Tá parecendo um burro carregado de açúcar. Peito tá doce. Mas não vai é dar jeito nisso. Vamos lá, rapaz. Tinha que ficar melado. É, tá. Ah, alegria de tá. pobre, né? Alegria de <laughs> pobre. Alegria de pobre. Alegria de pobre. Alegria de pobre. Você tem que estar na cozinha caminhando Ô, parceiro, hein? Hum, é parceiro, é. mas também não tem nem... Ó, mais Então não dá. fazer. Tá? Não, Jogar assim pra se divertir. Olha só. Já vai mandar o pé forno, nós não mata. Ganha um. Ainda bem que eu pus tudo isso. Então, é, ah, não. E aí eu administro mesmo. Não, eu ajuda. É, é ele também mandava Ele ajuda muito. É. Eu vou fazer comida, eu faço comida para você. Ele enxuga então. e guarda tudo. Então, você é pouco. O apartamento, eu falei, acho que é Esse aqui você faz, esse aqui por último, é já agora que você vê, você faz. essa daqui é a Agora? A última. Meu zap foi novo, parceiro. Será que é bom? Meu zap foi novo. Foi esse daqui Ó, é meus lados foram. não. Tem um ponto, tem Você não entendeu, né? Outra. Ah, mas esse aqui é 40 reais. Eu fiz Truque. dois. A... Não. Ela foi. Também não é. não. Você não entendeu, né? Ó. Você não deu, né? Assim. Falei, você não... Dá um jeito aí, mas eu não entendi, ué. Mas era duas. Eu entendi, você falou pra não jogar. Não, você não jogar mais. Não, eu falei assim, mas eu fazer primeiro. Então você não fala assim. Não, mas jeito que eu faço de casal com o senhor, não é daquele jeito que o senhor faz? É, ué. Então, casal. Ué, mas... Eu... Você tá boiando? Eu acho que você estava. vendo. Era o mesmo jogo, né? A outra Ah, é bom. Aí eu não tinha jeito. aí vai ser bom que você põe um na pia, no fogão, na porta, é. na geladeira. Na pia é lavadeira, e no fogão é fogueira. Foi errado, mas não é ganhou. Passadeira é na pia. Se for ver o tanto de barulho... Eita, mano! Boa vida, boa vida, Tu? Aí eu fiquei, cara. Eu tropeço e tudo. Acho que eles adivinham, não é? É, o subi. Olha, já tem cinco? Já cinco? Mas tem só três. Olha, abre o sete e põe. Tu vai levando. Ah, vocês adivinham, hein, mano? É Andar, andar, andar, é, é é ah, ah, tá. Ô, parceiro, vou jogar um pra fazer pé. pra cá, hein? Você não viu, né? Tia Martinha tá vindo pra cá. Já levantou. Já tá levantou, tá vindo pra cá. Tava no banheiro. Ah, pra lá, não vou estar fechando, parceiro. Vou juntar ela aqui no degrau. Não quer, não? Nem tem mais nada. Eu acho que vocês querem. Eu, eu ainda joguei meu ar aqui. Ah, do... só é sobre a sua satisfação? Pensar no eu fiz a primeira. É, mano, aí pro da minha, hein? Eu, eu, um ar pesado. Tem sete aí, É capaz que, capaz que eu não abri aquele ar, mas você vai chamar? Vai chamar os Ah, agora! ajudava, eu tinha sede fome. É. Mas eu lançava os rabos. Eu só tinha a minha. Não, eu joguei um três. Eu tinha a primeira mais, ah, não joguei com mais. Eu tinha exatamente sete copos e três. É, é, muito, Esse é muito bonito. Deixar, meu é exato ficou é muito bonito. Deixar o rei fora, deixar graça. Ah, sei. Vou pagar por isso. É, ela é. isso. É? Mas você é capaz que feche? Fecha não. Abriu? Não, batei. É. Ah, tá O negócio aqui é assim, você me dá as ferramentas e eu trabalho. Esse é muito bem feito. Dá pra fazer, né? <coughs> Aí você vem caminhando com os dois. Tá? Entendi. Pode sentar fazendo... Só para você passar a caneta? Deixa eu ver, ali. A Vini com Não, deixa eu ver. Você faz, você faz um verdinho, você tem trabalhando preto em cima. Sobrou, parceiro? Não sobrou, hein, parceiro? Você tem zap aqui? Tô trocando pra não fechar, mas não sobrou, zap, né? Zap. Ah, é? Zap seco. Essa esquerda. Mete, a espadinha. de Não, mas só pode é, eu achei que ele ia pegar espadinha. Aí é, você ganhou, não precisa deu. Não tinha espadinha, que jogou. É, ué, você viu? Eu pensei que tava com os aqui. É, então. Falei que os óculos... Você tentou, né? Deus sorte o rei. O rei tirou o sete. Puta é. que eu pariu na esquina aqui, Ei, vem a velho. A bateria tá acabando, a gente vai encerrar o jogo. Mas é, continua. Eu pensei que estava com os outros aqui. É filmagem, 102 anos. Então, é o que eu Sou pensei. José ah, Mendes, ah, entendi. Mal dia do aniversário dele, jogando com o filho mais velho e o genro, Antônio. Nós é fomos da Vera, na casa da, da Vera. Eles jogaram é o truque aqui. Terminou a bateria aqui e acabou o jogo. Então, ah, tá. ganhou de mas eu ganhei. Estou vendo, estou vendo. Quando ele chamou, eu na lá, pensei que estava com os lados. Olha, deixa eu o rei. Deixa eu puxar é, aqui, deixa é. eu correr. É, primeiro era o nosso, né? É. Ah, você fez até certo. Aí hoje quem usa tem zap todo jeito se perde. É. Não, você podia abrir com o zap, né? É. Mas se você tira o zap, que retira o zap seu, aí hoje né? pode ganhar, mano. Não. Você tem zap todo jeito se perde. Ah, ah, sim. Nossa, eu né? é, é uma mania de olhar o jogo. Do avesso, eu não Igual faz, hein? Ela fez um modelo lá. Coisa doida, hein? Eu vou aquela. É. Ah, True. Eu tenho, eu não posso chamar, parceiro. Eu tenho, não posso chamar. Olha, não pude fazer primeiro <laughs> aqui, ó. É, o truque me deu. Ela que escolhe certinho na hora. É. Mas que eles adivinham é a carta que a gente tem na mão. É, mas é <laughs> danado. É, Mas é sábio. é danado. Não é nem sábio, é sábio. Aí é, você deu o sinal que tinha aí. É, então. Não, mas não, eu achei que... Não, mas eu, fiz isso aqui, ó, um trailer, sabe? É. Só que eh, eu, eu tinha um trailer, Eu não posso chamar porque eu tenho um três para uma travessa, ele joga outro em cima e fecha. Assim. É? É isso aí? Peixe? Ah, não, é só aqui. Não. Não quer não, parceiro? Não. Será que é três lá? Não vale sete ouro, mas punhado de três nós arruma, né? Três eu tenho. É, três eu tenho. mas não dá. Tinha um três, mano. É. Ele abria lá e tinha duas maninhas. Ele dá nada pra fazer pé. É, vai dar na época Calma, calma. Vamos, vamos, vamos, vamos. Muita calma nessa hora. Vamos pôr isso aí. Calma, calma. fazer pela Calma aí. Calma, Oscar. Ele dá nada pra fazer pé de Calma Eu não quis. Calma, Vamos normalizar isso aí. Vamos correr assim não. Não, mas ela tem que correr. Aquela hora já corri. Vamos jogar. louco. Então, Vou tentar fazer um pote com três. Ah, deixa eu ver. Tá bom, Mas ganhou um. É de um em um essa partida, hein? Ninguém deu três. Ah, então eu vou fazer assim, bemzinho. Tá feio o Tá feio, viu, Tony? Tá bom, jogo lá. Não, tá bom, mas... É, ué. Tá bom. Mas que deu três mil. Não reclama não, vamos buscar. Tá bom demais. Vai vir. Tem quatro? Encalhada tá aí. A outra. Então, eu falei duas cores, um claro e um escuro, sabe? É. Não. Seis anos não é, não, não. Depois né? é, seis. Ah, era cinco. Assim. Aí você trucasse agora, você ia Ah, não vou trocar. Não, agora você, você trucasse, você te chamava na hora. Você não matou nada aí? aí né? Mas a gente tinha os hábitos na mão não matou é. Minha mãe não tinha, eu tinha me falar que não tinha nada. Eu sabia. Eu esperando, é só trocar o Botar aqui. Um, dois, três, Ele leva um mais ou menos do jeito. Pode deixa, você deixa meu trinco. Não, eu vou ter que deixar o jogo né? Hein? Você, me, você não deixou atrapalhar. Não, pode deixar, pode deixar. Batu. Tu! Batu não, parceiro. Eu só pus o patal, aí porque, Mas tem dois casal, aí de dois. Olha meu jogo aqui. Já fez em dois. Deixa correr o barco. Dá três espadinhas de copo. Deixa, joga nada. Não sobrou nada pra nós. Joga dois, velho. Né? Ah, então, eu podia ter usado dois, velho. Não time herói que dois, né? Não tinha figura. É, o Hugo Barai tem um que faz isso. Oi, Marcos, oi, como é que junto, né? Não tô todos. Ah, vai. Como é que junto. Levantando muito aí. Grupo. Caraca, rapaz, a senhora da tristeza correu, tá aí. umas. As peças vão para Mas, mas tá bom, mas tem norma. É, né? tá tudo, a capivara tá no barrão. É, ué. Não, tá, você tem alguma coisa para trancar, tá né? Não, mas não tinha, né? Não pôde cobrir o ar. Não pôde cobrir o ar. Eu cortei pra vocês, vocês mandarem perder Não vou perder não, que o jogo é Não faz o outro. Mas tem quatro. Olha, tem também. tem só três. Ficou muito bonito. Olha pra Hã? É. Vixe, precisou. Bom, todo mundo dá tábua. Todo mundo dá tábua. Eu sou pé. Eu sou pé. Mas que é o jogo? Não, você não é pé, não. Eu, sei, eu sei. Ué, mas você não vai poder com o eu sou velho. Mas não adianta. Ah, é. é, é. Você jogou acabou Tem dois, três. Aí, ó, acabou o negócio. Vixe, vocês estão com tudo isso, parceiro? Tá do lado errado. Acabou. Vai, mão de ouro! Essa aqui tem o pouco. Jogando! Deixa eu ver a outra lá. Desse rapaz lá. Deixa eu ver. 7, 1 e 3. Olha lá, aqui ó. Olha aqui ó. Eu que jogar os três. Dá Ele tem três Olha, ele tem quatro e um grande de espadinha. o joguinho. Mas você não tinha nada. Vermelha. Você não tinha nada, era só meu. Ainda tá vermelha. Eu acho que eu vou pedir pra você trazer ela aqui, que eu vou filmar e vou embora. Esse daqui não vai. Valeu agora, hein, parceiro. Pega lá? Eu contava aqui não. Mas já pegar dentro do carro. Oi? Dentro do carro. Vamos embora. Tem que Joga o ar meio do trem, não tem mais nada. Tem que trocar com essa perigosa né, Na parte da frente? É, é uma bolsa assim, pequenininha, pochete. Você viu que lá você sabe Aí você traz ela pra mim, tem uma. O pé tá aberto ali já? Dá pros padinhos, você deixa o olho aí. Tá, tá e eu contava que era só ah, minha. Mas tá vou fazer o menorzinho. Três. Tá Fechei ele. ele mandou, vai coitado. Ele. Olha. Olha. Meu, outra tá terra. Né? Não, não, não. Esse aqui Eu não quero. Não quero. Então, é né? então, é tem outro frio assim? Vocês vão fazer isso, É. não chamam. Então, nós chamamos pra vocês. Vocês nós chamamos. é uma sete copas. É. Também bonito, vocês vão trabalhar, senão a nossa bomba vai ficar com a barriga, vai ficar macia. Ó, ó, vai dar pra ver direitinho. Dá pra botar Eu não tô tendo ferramenta. É. é assim. Vamos olhar essas enxadas que elas estão tá mascando, hein? Não tá tendo ferramenta. Aí, ó. Essa bolsinha aqui. É. Ó, obrigado. Ah, Essa é. mesmo? Tá a primeiro. A chave. Ó. Esse copo parece que ele alugou, ela tem desafio, mas não mata. Agora fecha. Fechou nós dois. Fechou ah! nós dois. Não eu vou calar, mas vou fechar. Tentar ganhar com o reião. Eu tenho que marcar o banco, né, Bagê? É. Ah, eu marcar o banco. Tem que garantir a primeira, né? Garantir a primeira. Ah, ah. ah, tá. Tá. Vou dar umas cartinhas, meu Eu Vou jogar umas cartas aqui. Além da... Você joga troco? Não, não, não Não. Aí Santo André, sei lá em São Paulo, você não aprendeu a jogar troco? Não, não. Não aprendeu, não. É. Você joga manilha velha ou virada? Joga jogo as duas. É. Então, pai. Era é um parque dentro. Eu jogava com meu pai na época, aquela mania virada, sabe? Uhum. Pra cima. Jogava muito, nós chegamos final, todo final de semana, era em seis jogava. Todo final de semana, sábado, domingo, sábado. O meu jogava lá, meu pai lá. Né? Era... tinha uns, uns amigos dele lá que gostavam de jogar muito, porque lá tinha final de semana reunia nós. Seis. Já estava. Era, era é seis que jogavam. Aquela... Deixou tá. o Einstein. Passou o Einstein. Passou o Einstein. Dá tá um, dois. Tá agora com até é tempo. Não é só. Tá, então, todo final. Esse também é conduzido? Esse Especiais? É mil. Vai, vai. Sim palha, seis, seis. Inventou um. É uma da minha. É da minha. Roubou um você viu? Ah, tava tá lá, tava fraco, não tá fraco. Né? Tava tá tá bom, Ah, sim. O meu, o meu sexto que eu matava ficou preto. Bora, né? né? Você não mata também. Não, eu. Você não mata e eu também, não? Não tinha nada pra matar. Você mata também? Eu tinha elas pra te ajudar. Por baixo. Tira duas por baixo daqui. Aí. Mas você gosta o que? Duas, né? Ah, Aí. Tá vendo? Ah, só que meus atos foi redondo. É, ué. Ó. Quatro cartas aí, ó. Isso aí é o senhor. Devagar? Não, mete o peito. Olha, né, perdi o peso, né? ué. Primeiro quem é? É nosso mesmo. Ah, tá, Vem o sete horas aqui. Eu resolvi as caixas. Porque o Toninho gosta de Vimos com uma mania ali. É. Eu comprei meu amor, falei, caramba, vem que eu perdi. É. Eu tinha a primeira vez, tem sete primeiro. É Não, ainda tinha um dois. É. Olha que você foi fazer esse é. aqui, você fez esse, esse coisinho. Nossa, que enganado. Fica mais aí, Vai a concha. Ih, parceiro, Ei! ó. Ei! Ó. Tênis! Tô, tô achando ele na reta. Ah, mas eu gosto. De, é o truco, eu posso truco por causa disso. Se não for fazer certo, nós nunca vai passar. Eu de mão, presta. É a melhor coisa. Tem que correr é o risco, né? 7 copos, 6 e 2 no jogo. Você joga 7 copos, uma pouco, perca 2 e 2. Eu, né? O jogo... Pelo do jeito que eu jogo é maior, né? Tem dois, três que eu jogo. Aí eu cheguei lá na esquina, Ele não gosta de fazer, mas eu gosto. Vai sair, parceiro, faz a primeira. Não perca aí. É. Faz a primeira aí. Tem dois, hein? Matou não, agora tenta fechar aí. Ixi, agora tá longe. A última. É, a Passou a minha. A última dois? É. é. Ok. Não, não tem, eu vou Só agora é, porque já estamos fazendo primeiro. Ah, nós estamos tá bem, nós estamos tá metade. Não, não vou usar. É, mas é preciso é. vir agora. Não, não, Não, não, tá, não, não, ué. Nós tá bem, ué. É, nós temos duas ali. Tem queda de jogo. Mas precisa fazer é, dois jogos. É, dois jogos a gente mata, Vocês têm que animar, mata no ninho. Nós temos que fazer dois jogos. Mata no é ninho. aqui é nós nem matar a primeira passagem. Não, mata não. A senhora faz crochê também, tá dona Cecília? Tá trucando, não tem jeito, parceiro. Parceiro deu primeiro aí. Aí eu tenho que... Fica bonito? Que é bonito, hein? Aí eu fiquei é bonito, parceiro. É, dá hora você ganhar o restante. Você né? tem que ter muita carta pra ganhar. A primeira pra mim, eu fiquei bonito mesmo. É. usou uma vassoura de madeira, mas um bom tempo. Agora tá É? Mas essa aqui, essa jogada aí. True, tru! vai, Olha que olho bonito. Pegueira feita. Senhora! Tipo Nossa Senhora! Né? É, é aí Jogar o zap fechar. É? Não, não, tinha duas, tirava o zap É. Tinha duas mesmo. Ah, mas vocês têm caça para matar. Não, é. Já podia ter. Eu não tinha. É, era. Né? É, só tinha muito. Só tinha quatro cartas. arriscado, né? Molete. Pior que nas quatro cartas não matava. Não, é. O jogo tem hora que se você fazer só assim. Né? Tem que aproveitar aproveitar. Então, ah, é? Tem que aproveitar. vou jogar esse aqui para o senhor fazer pé, ó. senhor não viu, né? Isso é pouco. Devagar, devagar. H que ele tá perdendo né, oh, certo Ô, tô escopando. Não, não, não. Tem jeito, parceiro. Uh, parceiro. Você jogou pra mim fazer pé? É, não, eu joguei pra fazer pé mesmo. Então falou que eu falei. Eu falei, mas o senhor não olhou, é. Eu fiquei falando pro senhor, ó, vou jogar pro senhor fazer pé, pro senhor olhar. Não, então não fala assim. Não, jogando pro senhor fazer pé, o senhor não olhou é, eu fiz. Não, mas eu fiz. Então, mas só que não tinha nada, né? Eu, é, fiz pé de jabuti hoje. Mandou. E eu guardei só essa né, coisas. Não, não fiz, não. Não, não puxou não, eu tava com oito. Tava com... É porque o senhor não é o cara. E como o senhor não estava olhando, eu falei, eu vou ver preso. Não, não gostei não, joguei, eu tinha que jogar. Não, já não tem pano. Tá, tá trocando? Não, não. Meu zap passou dois. São três. Fechou nós dois, né, pai? <laughs> Tá fechado mesmo? Não, Tru! Agora mesmo sobrou, agora não tem. Três, seis, sete. Boa, tá bom, o jogo tá bom. Só precisava fazer isso. É. Nós tem E aí eu já fico Fazer a garantia primeira com dois, três, tem que ter é, duas manias não, pra tá da gente. Ah, eu tinha também, né? É. Já tinha um três, já tinha vindo, tinha? É. Mas com mania três perdi pra você, eu tinha assim, que ter duas manias. Ah, acho que eu vou tentar passar um três, né? Pra se salvar, parceiro. Ó. Não é porra não. É Mas é senhor se interessar. Ah, não fechou não. Ó, sobrou três ainda mal, ó. Sobrou sete horas, mas dá mais três aqui ainda. Vixe! Ele faltou só um pra mim pra empatar. Aí ah, você ganhava três tempos, porque esse truco aí nós chamávamos três. Tem que chamar, né? É. Fazer o quê? Torcer então, não tinha nada. Não tinha nada piada. vou tentar ver se eu tiro. Roubar também roubar a gente podia né? ver, né? Pode dar carta. Vai queimar você Quer, você quer queimar duas? Qual queimar? Queima duas, então. agora já pode ficar, parceiro. Não ah, pode não. Você é perdido, você é Ah, valeu. Chussete preto. Usa. Usa vermelho. O é que? Tá fazendo para pé, parceiro? Eu tô aqui. Truco, com espadinho. Só espadinho. Eu tirei pra você, não tirei pra mim. Aqui ah, queima lá. É. Não, mas é bom, é, é o joguinho tá dando certo. E ainda? Tá. Tá dando certo. 102 anos. O filho 78. O genro está com. Testou não? Aí eu tô Eu fecho. Quieto? É, muito. É Daí deixou. Deixa o lá. Deixa o lá, Pegando sozinho agora. É, mamãe, deixa o seu lá. Só três, né? É, então, mas não, eu, eu falei, deixa o 3 dele lá no fim. Tanto faz, com o meu como o seu. Mas o seu tá mais colocado. Imagina. Eu fiz. Daqui o 3, em Olha que eu comprei ela. Eu só vendi porque achei Fechou. bonito É, aí é. você Meu passou. É, é o dois. É, dez. Ui, parceiro. Dez, dez a dez. Eles não trocaram dois? É, ah, mas eu trocado agora e mandar acabar, ué. Ah, eu eu. Eu tava contando, eu não tinha nada, me matou nada, ué. Falei, manda e matei dois. Ah, eu ah, matei de espadinha, mas. Não, aí jogou tudo que tinha. Mas sempre tive um rei lá, né? você tá Você tem um rei lá, ele fecha ele do rei. Aí eu tava ruim, já tava entregando a partida, já tava entregando a queda, porque não dava, não dava dar conta não. Eu já não estava dando conta. Não. Dá o trem mal. O trem mal. Um Seis. Eu certeza que eu arroz. Onze a três. É, pá, a responsabilidade é você. Qual a responsabilidade de você? É, ué. Tem outro. Agora tá pra mandar, perder três. Até pouca caba. Não acaba, já é lixo. Estou filmando na casa do São José e o filho, 102 é, anos, e o filho 78. Vamos parar pra frente. Já mandei. 11 11. Ué, parceirão! Estamos tá bom. Já mandei embora. Estamos tá bom, parceirão. 11 11. Quantos anos, Antônio, você tem? 7,5. 7,5. e ele lá 7,8? É. E eu tô beirando 7,5. Aqui tô na faixa dos 70. Aqui. só que eu daqui a dois anos. Só. Dá dois anos. Só dois anos. Virou velocímetro. É. Mas aqui eu tô na faixa dos 70. Virou velocímetro, né? 70. 102. É, faz 70 aqui. Só se daqui a dois anos mais novo. 11 a 11. 11 a 11. Vou queimar não, parceiro, trabalhou. 11 a 11. Jogamos pra ele fazer pé. 11, 11. É, fez a primeira paixão? Não, deixa pra você. Quem faz é o parceiro. Ele vai virar as três cartas Vai virar as três. Deixa eu faço a primeira. Se fez a primeira, ele ganhou. Tem a sorte da Bete. Olha lá! Deu dois, deu dois. A pessoa jogou dois fora. Deve ter da primeira, você ganhou! Ganhou. Você fez a primeira, você ganhou, meu. Até é tá naquele lugar, cai de fora. Você não jogou é. o Mais uma partida? Eu não Tringuimol, sumiu,